大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来谈一下阳宅这件事。说到阳宅呀，它是我们风水理论之一，但风水它不仅只是所谓的阳宅，因为风水这件事情啊，它是结合了时间与空间，还有地球科学的多项性的组合所成为的一门学科。这个很多人会以为啊，我们武术的先生呢，学的是玄学。 其实啊，这是一种误解。就像西洋古代的医生啊，有的是被归类在巫师里面，有的呢在后面演进成为巫医，最后才因为知识的普及之后，才把它归类在科学里面。而武术也就是这么一回事，只是现在只有中医这个部分被分离出来，被大家所认识。 其实武术里面呢，还有很多的专业的科别，例如呢，刚刚讲到的，它里面有独立出来的不同的派别，例如神煞派、纳音派、飞星派、四化派等等。其实各种派别啊，都有它专精的地方，就像西医里面的内科啊，它还是会有分什么胸腔科啊、腹腔科啊、耳鼻喉科之类的科别，而这些科别啊，其实又可以细分到各种不同的专业或是不同的治疗的手法。 所以很多医生呢，有的跟老师分享过一个成长的一个心态，那是什么呢？就他们在医学院、在学校里面念书的时候啊，都会觉得是说，现代的医学啊，真的已经是无所不能了。以后毕业之后啊，自己肯定能成为一方的名医。结果去当实习医生的时候，才发现，原来自己念了四年书，学了这么多的学问，其实原来到实务上啊，根本什么都不会。 更夸张一点的，在做开药的时候啊，如果后面没有资深的药师去帮他把关，自己还有可能会开错药，甚至到了临床的时候啊，老护士比自己还能够掌握的状况。好，回到主题啊，今天讲风水，我们就从大格局来看。很多朋友会来问老师，他买屋自产，他要买地盖房，这个风水怎么看？ 这个今年就是必须要先说好哦，为什么呢？因为这个很重要，因为我们即将迎来了天运的转折期。说到天运啊，我们就必须向大家说明我们所谓的三元九运。做风水立根基，就不能不知道所谓的三元九运。所谓的三元九运啊，它分为三个部分，第一个就是上元运、中元运跟下元运，就是所谓的三元。而以三元为基础啊，就细分出了九个运。 分别是上元运里面掌握了一运、二运、三运，中元运掌管了四运、五运跟六运，那么下元运当然就掌管的七运、八运跟九运。而这个三元九运啊，又是每五百四十年为一个大元运，每一百八十年为一个正元运，每一个正元运又可以分为三个单元，分为是上、中、下三元，每一元又可以分三个运，啊，是这样的，以此类推，在不同的。 大圆运、中圆运跟小圆运之间里面的上、中、下三元的时间变化里面所做出出来的不同的空间呢，就会有不一样的变化。在不同的圆运时间的变化之中啊，相同的空间会有不一样的气场变化；在相同的圆运的时间中啊，不同的空间也会有不一样的气场变化。所以啊，一样的房子啊，或是每一个朝代的皇宫啊，为什么？ 比较难的怎样富贵永传，而是会不断的经历到了兴盛旺衰，就是这个原因。因为同一栋房子啊，或在或者是同一个王宫，我们看起来它都在同一个地方，但是实际上它是每分每秒都在不同的位置。为什么呢？因为地球它有公转跟自转，就是直到太阳这一圈也不会回到一模一样的位置里面。 至少，哦，我们可以初估，至少在三千六百年中，这个比较难重复到同一个位置。所以，通常王朝在两三百年的一个周期啊，就会所谓发生的一些，比如说你在新建王朝的创业期、兴盛期，然后又遇到了一个中衰期，然后再迎接到了中兴期，然后再迎来了灭亡期这些步骤。 也如同我们在算命的时候啊，时运会有高有低。就像老师这一次的流年批算，你们有看到你们的时运曲线会有高也有低。那在一般的命学里面，它也会有所谓的灵官，也会有所谓的地旺，很高高运的时候，当然也会有跌运的时候。比如说叫什么衰病死木绝，这就是往下走的运。所以啊，我们在学习易经的时候啊，无论是连山易、归藏易，或是周易，它大部分的精神啊，都是在顺天而后能够应人。 伊斯兰世界啊，就有一句谚语特别有意思，它讲的是什么呢？讲的是再强壮的双脚，你也无法撼动大地。所以，我们以为不变的，其实都在变。无论是人、事、物，哈，都以为以为在变的，那确实它是永远不变的。例如什么呀？例如时间，也像是岁月一样。 时间跟岁月虽然好像形容同一件事情，但是它其实是两个不同的东西，一个是外在的单位，一个是对内的延伸。这个以后我们再开节目给大家慢慢的说明。所以啊，回到主题，学习风水啊，就得懂得这些一层又一层的时间跟空间之间的关系。就像什么呢？老师常常跟朋友或是学生讲过，这就像洋葱一样，都是怎么样？里一层，外一层，里里外外又一层。 但这讲起来很复杂，但实际做起来啊就不一定要这么复杂了，因为学这些理论啊，这是学理，这是我们这些专业人士要学的，但是在实物上，大家要实做的时候啊，那就是比较简单的，就像什么呢？就像我们都每个人都会划手机，但是你不用去懂得半导体怎么样做好它这个制成吧，对不对？我们会吃饭，但是我们不见得需要会种稻吧，对不对？那么我们是怎么样用风水呢？我们每一年呢都会讲这个流年风水。 例如，今年岁次壬寅年，在二月四日阳历的时候啊，就会交接到了节气立春，到了岁次壬寅年，那它也是一个流年飞星归位的大年，各方位的飞星啊，都会回归到它的本位。好的方位，它的时运强大，用起来更加的是得心应手；不好的方位啊，它的影响也是会非常的大。但是啊，这个是流年方位，它是针对每一年的变化所做出不一样的改变。 但是如果说到的是你要购屋或者是你要盖房，那么它就是第二件事。为什么呢？因为要考虑的就不是这一两年的事情，而至少必须是要十年以上啊，甚至是三四十年以上的变化。所以买房的时候或是要盖房的时候啊，就我们首先要先避开什么呢？先要避开流年的三煞五黄，那就可以了。 例如今年的三煞方，也就是岁次壬寅年的三煞方，它是在北方，所以今年交屋入住的房子啊，不要是在门口朝北，那就可以保平安了。其他方位啊，虽然有吉也有凶啊，吉凶是有差别的，但是不会比三煞方还来得更凶煞。所以第一步啊，就是要排除流年的煞方，然后选好了你的时间去入错，这个大致上就没有什么太大的问题了。那么第二个，那就是要看。 这个房子能够住多久？当然，实物上这个考虑会比较多一点。比如说，我们考虑到邻居啊，对不对？你风水很好，但是邻居很可怕，对不对？晚上给你搬椅子，给你去撞墙壁的，对不对？这都是需要考虑到。还有就是环境啊，还有周遭房屋跟桥梁、水文跟地质之类等等的。但比较需要注意的就是我们刚刚所说到的所谓的三元九运，先把持住这个，那么就可以先有一个基础。 后面的就看其他的内部布局以及外部设施的加减分数，而我们现在所处的时间呢，就是下元运的八运的期间之内。所谓的八运啊，它我们把它换算成西元的阳历，那就是西元的二零零四年的节气立春开始，到西元二零二四年的立春的前一分钟，也就是癸卯年的最后一年，都是属于八运的状况。 而这个八运啊，它有所谓的三级门，也就是说，你房子开门是开了这三个方位哦，那我们就能够吸收到比较吉利的一个力量。那么，这个八运的三级门是哪三级门呢？它第一级门就是朝东北位开门的，我们称它为旺气门，对这个阳宅啊，主要有事业财运是比较有大进展的帮助。第二个吉门呢，它开在正南方。 这个门就称为生气门，主要让你事业跟财运可以稳步的上扬。第三个吉门呢，就是开在正北方，它的开门的门位啊为进气门，主要让你的事业跟财运啊可以比之前还要慢慢的呈递增式的一个稳定。这就是八元运的三级门，所以在二零零四年的甲申年到二零二三年的癸卯年最后一天，这十年内只要再不触犯。 流年的三煞五黄的状况之下，开这三个门的朝向，那是一个对阳宅比较好的方向。这里要注意哦，老师说的是阳宅，不是什么阴宅，或是祠堂，或是生命纪念馆之类的，这是两回事。情阳宅是阳宅，阴宅是阴宅，它的评测的方法那是南辕北辙的。所以按照流年。 这一次壬寅年来说啊，虽然正北方是八运的进气门，但是如果您今年盖好要入错的房子，或是买房要搬进去的房子，甚至是你租要去入住的房子，无论是公司还是住宅，它的正门如果是朝着正北，那就宣告着你从搬进去开始，你的家运或者是事业运都要往下走了。而即使已经过壬寅年。 他运势会不会回复？他是会回复的，但是呢，他也是有限的。这就像什么呢？就像一个经历过重大疾病的人，他后面我们虽然说他已经痊愈了，但是他的后遗症还是会有，不能够全好，就是这样的思考的逻辑。 但如果你本身住的房子住了很多年了，它本来就是开在正北方，那么今年你只要不要在正北方上动土，比如说什么呢？比如说你没有去装潢啊，或者是你没有去拆门啊、换门啊，或是钉钉子之类的，那就无妨。只要减少开门的次数，那就可以了。 如果真的非装潢不可，那就得选一些特殊的日子，例如什么？例如可以选大偷休日，或是其他特殊的日子。这个当然可以咨询一下老师啊，来帮你选日子。但是最好的啊，就是不要动到它，因为你选其他日子啊，只能减少它的威力。你要说百分之百完全避掉哦，这个是有争议的地方。 那而特别需要注意的是，如果是你的大门是朝北，门上还有装个门铃，比如说我们一打开门就叮叮叮叮的那个门铃，或是叮咚叮咚的这些门铃，那么最好把它拿掉。如果你刚才讲到是那种叮咚叮咚的，是电子式的一个门铃啊，那请把它发声的那个音箱啊离到远一点，只要不在正北方的范围之内就可以了。不然你响一次就催化一次三煞方的力量，那真的是有点没事找事做了。而在二零二四年以后。 接的就是下月运的九运，也就是后年开始，我们接到九运了。九运的房子啊，它的时间是落在二零二五年到二零四三年的时间内，也就是流年甲辰年的立春开始到癸亥年的最后一天。它的开门的吉利方位是哪三个方位呢？那就是第一个吉门，就是开在正南方，开门轮值的气势旺气门。 第二个吉门是开在正北方，开门轮值，它就是所谓的生气门。第三个吉门呢，它是开在西南方，它的开门轮值为进气门。所以我们可以从这里看到啊，如果你这个房子你要住十年以上，那么我们要挑哪一个朝向或是哪一个坐向的一个方位呢？那么我们就挑朝南的，我们就可以有最大的公因数。从这个地方开门的，我们就能够收到比较多的吉利的力量，这个是比较好的。 那么既然如此，当然九运也只有十年了。十年以后呢，你是不是还要再换方位呢？九运过之后，原来开在南边的房子，你是不是就没办法继续住了呢？这当然也不是，因为在这个距现在十一年以后啊，我们要从下元运转到另外一个新的阶段的上元运。上元运啊，它不是跟以前的上元运是一样，它是完全不一样的啊！各位，我们大家知道，它是完全不一样的上元运。 但是不代表着下元九运的房子哦，它会立刻的失运，而是还可以透过不同的阳宅的属性来做内部的改变，继续引导着上元的气运来进行吉利力量的引导。那么这样子状况之下，我们改过之后，会不会是说这个房子我们可以延续到上元运，它时运一样的好呢？ 这个就不一定啊，你要看房子的特性，例如你是独栋的别墅啊，或者是你住在一些旧公寓里面，或是电梯大楼里面，或是你是开公司的，你商办厂房之类的，有不同的用法，就会有不一样的变化。比如说什么呢？比如说独栋的，我们可以可以改用长风法做大部分的一个什么补强。那一般的大楼，我们可以用纳气术来调整它的进气方的一些变化。这个就要看不同的一个。 不动产的项目啊，会有不同的改变，但至少老师今天说的，你只要挑到这三个吉门啊，尤其是南方，至少可以确保在不犯流年飞星的状况之下，您买的房子，或是盖的房子，或是租赁的房子，你可以保十年拥有基础的吉利阳宅纳纳气的一个，拥有基础的吉利阳宅方位的力量，这就是很关键的地方了。 而如果您的房子都不朝在这三个方向，那怎么办呢？会不会就收不到吉利的力量呢？这个你也不用太担心，你也只要配合着我们每一年的流年风水的布局，那也是可以趋吉避凶，获得良好的风水力量。而最重要的就是阳宅内啊，不要堆积垃圾跟厨余，堆积没有洗的衣服跟没有洗的碗盘在水槽，这三项啊是破阳宅风水的三大利器。 而你的垃圾桶啊，一定要买有盖的，你不要没盖的。没盖的，一些蚊虫、一些老鼠都可以进去吃，这个晦气也会散出来，这个是不好的。 那如果你懒得洗衣服，那也没关系。你买洗脱烘三合一的洗衣机，现在也很便宜了，对不对？过去可能要七八万、十来万台币，你现在可能一两万你就可以买得到了。那当然，它有个缺点，就是你买的衣服如果是棉的啊，你是新的，那你还没有水洗过的，你拿直接拿去洗脱烘，烘过之后它会缩小一点。所以说呢，如果是买洗脱烘的，那你买衣服买大一两号的，那个是比较合适的。 那包含的是厨余呢？你要怎么去做呢？每次产生厨余的时候啊，你拿那个保鲜袋，好把它装起来，密封起来，不要让厨余的味道、腐臭味散发出来。当然，有人说我放在冰箱冷冻库可不可以？可以是可以，但是你要记得丢，不要说我全部丢在冷冻库，然后客人或是家长打开来看都是都是厨余， <laughs> 你叫别人怎么活下去啊？对不对？它还是会有晦气，只是程度比较低一点而已。 那一般来说，我们只要用个保鲜袋，好，最多加一个封口机把它封口住了，我们就可以完成的事情就勤劳一点，好吗？那如果是个人啊，你住住在家里的，那家里环境有其他人打扫，那我们自己怎么样顾好自己呢？那很重要就是什么？你起床的时候啊，要把床铺给它铺好，好，棉被把它把它铺整齐或者把它叠好，衣服要收好，不要东挂一件西挂一件，或者洗澡放那边就不收。 因为你起床的时候啊，你没有铺好的床，它会把你原来身体上代谢掉这些晦气啊，把它藏在里面啊。为什么会有晦气呢？比如说我们起床的时候，身体的味道是不是特别重，嘴巴也是特别臭，对不对？那这些都是我们代谢掉的晦气。你没有把它铺好，或是拿起来重新抖一抖，把它叠好，那么它就会把晦气藏在里面。当你晚上你要回去睡觉的时候，你是不是把又把它盖起来，好方便都不用折，对不对？直接用原来的形状钻进去就好。那很好，那你晦气也从这个形状把你自己吸回去了，那不是很糟糕？ 好吗？对不对？就算你现在是好运，那也会被你这些晦气给它综合掉了。这个是实在是没有必要的事情了。而我们在房间里面的衣橱啊，一定要有门的啊，你不要选一些开放式的，什么像西式的，他们这种开放的一个层架，你把它放上去就好，对不对？连关都不用关，一一目了然，我要穿什么我都可以知道。这个也是不好的，哦，这也是破你的卧房风水的一一个很大的一个关键。所以这些以上我们谈到的，有些朋友会说：“老师，你讲这些我都知道。” 但是呢，我上班很累的，我回家哪有时间整理家务呢？我就想赖在沙发上，我们抛抛手机，休息一下，对不对？或躺在床上，慢慢的找回我自己的空间，是不是？你要家里有钱的人呐，他才会做好这些家务，对不对？我们这些打工的，都在社畜，是不是？能争取到多一点睡觉的时间，那就是我们的造化了。这个想法对不对？我不能说他对，因为他是大错特错。要先知道。 人不是因为有钱才会有闲的去整理你的家务，而是你自己能够亲手整理自己的家务的，他才有机会成为有钱的人啊。我们可以看到一个比较现实的状况：富人的家里啊，大部分是干净而且收纳整齐的。这大部分我们不能说每一个，但是呢，穷人的家里或是家里比较经济比较紧张的，大部分他的家里都是比较陈列是比较杂乱的，而且呢，垃圾或是坏掉的电家电用品啊，那是一大堆。 比如说你墙壁泛黄的啊，厨房油腻的，或是你这个门窗破洞的，都已经一定都是很多。这个啊，我们不说是风水上，这个是一个藏风聚气的一个一个破风水的要件之外，你都坏掉破掉的东西，你怎么会好运呢？对不对？更重要的事情是什么？ 人会习惯他的住所跟他所身处的一个阶层。当破败的环境成为你居住的习惯，那么自然你也不会往更高的阶层迈进，因为更高的阶层对你来说那是可遇而不可求。真的是这样吗？其实不是。当你认为你只在这里的时候，你就没有办法离开。好，这个是一个想法的变化，也是吸引力法则。这个是非常重要的事情。好，以上就是我们今天讲到三元九运跟居家风水的说明。 感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。